Salut! Astăzi este despre andosaria, care în dicționar este a pune, a închide acte scrise într-un dosar. Dosarul este, este viața, ă, actele scrise sunt zilele noastre și ce bine e să îndosariem numai zilele cu făicăreli, cu aoleuri multe, să le lăsăm acolo închise exact cum spune Dexul și să le afișăm, să ne lăudăm cu cele pline de zâmbet și uh, bucurie. Vino pe 7 august, uh, o să încep o grupă nouă de improvizație, nu ai cum să nu râzi. Vino și ai să vezi. Și uh, îndosariază-ți doar zilele cu auleuri. Pe alea bucuroase și fericite, afișează-te și laudă-te cu ele. Ceau!